er på en måte litt 17. mai. Ja, nå vet du, nå kommer et av de høydepunktene som jeg har gleda meg mest til. Ja, flydagen går videre. billetter til Narkoto kan gjøre dere Gule billetter. Gjør dere klare. Det er jo et samlingsstort på Skedsmo som ingen andre har. Den er nettopp gjenoppbygget for de første flyturene på 87 år. Så dette er en helt vanlig dag på Kjeller på mange måter. Det er en eh, hektisk aktivitet. Dere snakker som proff, men det er wingman. Du må ha en wingman. Og her er de over oss. Vi går så stille opp. Den svingen han tok her, den kjenner han der inne i Gobbit. Ja, den kjenner han på. Det er røftlig to millioner som er misunnelig på andre.